So, guten Morgen Leute. Ähm, nach der langen Nacht gestern. Jetzt etwas Frühstück. Ganz einfaches Frühstück. Äh, Ananas, Reis. Jedenfalls werden wir dann zum Pier aufbrechen. Um 10 Uhr müssen wir dann dort sein. Um halb elf oder so fährt dann die Fähre nach Aonang Beach. Ähm, und von dort aus fahren wir dann zu, unserem, zu unserer Unterkunft. Das soll anscheinend eine Großunterkunft sein, ein großes Haus oder so. Aber das werden wir auch alles sehen. Jedenfalls bis später. Sagen wir alles? Ja. Yes, sir. sind jetzt im Schiff und warten, bis wir losfahren können. Und das gleiche ist auch mit der Cloud. Es sollten so um, ich schätze um 1 Uhr dann in Aonang sein. So, es ist voll krank. Ähm, ich bin ja unten normalerweise gesessen bei den ganzen ähm, Passagieren, bin dann raufgegangen, bin da oben gestanden und schaue runter und sehe eine Freundin aus Österreich. Das ist genau sie, mit ihren Freunden, ja, die aus Deutschland kommen. Ähm, ist, das, ist das nicht krank? Komplett? Wie klein die Welt ist, oder? Gut, wir sind jetzt. Wo sind wir, Dominik? Boah, keine Ahnung. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube nicht. Weißt du es, Jakob? Wo sind wir? Äh, Festland. <laughs> okay, das wusste ich auch. Ja, lassen wir uns überraschen, wo wir sind. Ähm, wir sind jetzt gerade irgendwo angekommen und es sollte normalerweise ein Bus bereitstehen, der uns dann nach Onang bringt. Und wir sind dann auf der Suche nach dem. Hoffentlich ist der in der Nähe, weil... Ja, genau. Gut, wir sind jetzt immer noch auf der Suche nach dem Bus, deswegen gehen wir nochmal zum Infoschalter, weil uns jetzt die ganze Zeit die Leute die Taxis andrehen wollen, obwohl wir einen Free Bus haben und das auch gezahlt haben. Also wir haben jetzt für ein Ticket gezahlt, für Bus und für die Fähre und der Service-Typ da jetzt hat uns jetzt rausbegleitet, hat mit irgendwem geredet und dann ist er wieder abgehauen. Also ähm, ja, und jetzt stehen wir einfach da, <laughs> komplett ratlos. Und es geht nichts weiter. How many people are you? Four people. Ah, Chai, gut, Chai. Ah, four, four people. Four people. Ja, der Chai. Gut, Gut, eine Dame ist jetzt gerade zu uns gekommen und hat uns geholfen. Und wir sollen ihr jetzt folgen. Airport. Airport and then take you direct How long total? about like 40 40 minutes. Gut, wie es ausschaut, haben wir einfach diese falschen Sticker bekommen. Falschen Sticker bekommen. Ähm, genau und deswegen hat uns jetzt keiner von den Bussen akzeptiert. Das hat uns jetzt die Dame jetzt hier erklärt, weil es einfach ein, ein Missverständnis gab. Das heißt, aber sie hat uns jetzt geholfen. Wir geben unsere Sachen jetzt in den Bus rein, fahren dann zu der ersten Destination, nämlich zum, zum Flughafen weil da die anderen Gäste drin sind und dann von dem Flughafen zu unserem Hotel. <laughs> Thank you. Ja, immer freundlich. what you want to Please don't be polite, cause I like your attitude Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head gut, wir sind bei der Unterkunft angekommen. Ähm, hat etwas gedauert. Oder Apartment, one room with double oder room with double. Das ist kein Unterschied, ist nur einmal für den Doppelbett, einfach okay. zwei Single Bed. Ja, passt. Single Bed. Ja. Jetzt eine kleine Tour durch unsere Wohnung. Äh, die große Küche, dann das eine Schlafzimmer, mit dem Bad und das zweite Schlafzimmer mit den getrennten Betten und ebenfalls dem Bad. Hey. Äh. Jakob und Ed sind jetzt mit dem Besitzer der Unterkunft ähm, mitgefahren, weil der uns jetzt hilft, dass wir ein paar Mopeds bekommen, damit wir jetzt die nächsten paar Tage ähm, rumfahren können und nicht immer auf die Tuk-Tuks oder die Taxis angewiesen sind. So, wir haben hier jetzt eine Karte von Krabi. Krabi ist jetzt die Provinz, was ich jetzt so mitgekriegt habe. Wir sind genau hier. Und hier ist dann Aonang Beach und hier ist Rayleigh. Ähm, da werden wir wahrscheinlich vielleicht sogar morgen oder übermorgen hinfahren. Ähm, ja, aber das meiste spielt sich dann wahrscheinlich genau da ab. Wir haben es geschafft, die Mopeds zu mieten. Das sind unsere Mopeds. Nagelneu. Und eine entsprechende Ausrüstung haben wir auch bekommen. Max, deine Ausrüstung? <laughs> Zumachen nicht vergessen. Danke. Zum Glück war das nur ein Scherz. Wie man sieht, ich habe einen gescheiten Helm der andere war eh auch gescheit. Hallo? So. Was ist das? Das weiß ich nicht so. Gut, wir haben uns jetzt eine Kleinigkeit zum Essen gekauft beim 7-Eleven. Ähm, damit wir die Zeit ein bisschen überbrücken bis zum Abendessen. Und ich werde jetzt, währenddem wir zurückfahren, nach einem Restaurant schauen, wo wir dann heute Abend hingehen. 298 gefrorene Burger später. Ähm, wir haben einen Bauernhap gemacht. Für eine lange Zeit. Ähm, ich glaube drei Stunden. Und es geht jetzt dann zum Essen in irgendeinem Restaurant. Ja. Gut, wir haben uns endlich für ein Restaurant entschieden. Endlich. Ich habe schon komplett Hunger. Where are you from? Holland? So, wir haben jetzt was gegessen und werden jetzt Ping-Pong spielen gehen, aber ich weiß jetzt gerade nicht wo. Wo ist, wo ist? Rechts? So, doch, kein Ping-Pong, weil die den Ping-Pong-Tisch abgebaut haben. Um dort zu schlafen stattdessen. Ähm, deswegen holen wir uns jetzt ein Rolleis und werden dann aber... Das Rolleis Das Rolleis? Deswegen werden wir jetzt uns ein Rolleis besorgen und danach nach Hause verschwinden und morgen geht es dann weiter. Wir wissen noch nicht wie. Wir werden uns zu acht ähm, absprechen und dann irgendwas entscheiden von Inseltouren, vielleicht am Strand gehen. Ich, wir wissen es noch nicht. Der Weg cool aus. Das ist anscheinend ein Rolleis. Danke. Yeah. Max? Wie viel willst du das alles? So, wir sind jetzt wieder am Weg zurück zu unserer Unterkunft. Alles okay? Ja, wir warten auf die anderen. Und wir werden dann bei einem 7-Eleven halten, damit wir noch etwas zum Trinken kaufen können. Tankstelle. Und Milch für morgen äh, früh. Und Dominik, also wir brauchen alle eigentlich äh, eine Tankstelle, weil wir kein Benzin mehr haben. Willst du jetzt zum FDM vielleicht mit dem beruhigen? Skorpion 0. Ja, ist 0, kann man so sagen. Urlaubsgruppe 1. Okay, so wir haben auch eins. so, es ist jetzt 3.20 Uhr. Ähm, wir hatten einen kleinen Vorfall. Ähm, ja, wir sind so um, um halb eins, eins zurückgekommen vom Essen. Ähm, ich habe mich ins Bett gelegt, habe kurz beim Handy, also im, im Handy nachgeschaut ähm, Ed ist dann in die Dusche gegangen und, keine Ahnung, Zähne putzen oder sowas. Und er hat dann komplett laut aufgeschrien und ich habe mich überhaupt nicht ausgekannt, was los ist. Er hat, er hat äh, nach Hilfe gerufen und war komplett panisch. Und ich habe zuerst gedacht, das ist, er macht einen Scherz, er macht einen kompletten Scherz. Und so nach fünf Sekunden bin ich dann draufgekommen, nein, es ist wirklich kein Scherz. Ähm, ihm hat ein Skorpion gestochen. Ah, ja, das, das ging dann ziemlich schnell alles. Ähm, wir haben dann die Rettung gerufen, äh, den ÖMTC, also diesen ähm, Rettungsdienst aus Österreich und die hat uns dann ein Spital, also die Dame am, am Telefon hat uns dann ein Spital empfohlen, wo wir hinfahren sollen. Das heißt, ja, Dominik und, und Jakob sind dann auf die Straße. Wir haben dann Hilfe gesucht beim 7-Eleven zum Beispiel und irgendein Passant, irgendein Einheimischer ähm, hat das dann gehört, hat uns dann geholfen. Der ist dann mit, mit dem Dominik, mit dem Jakob hergefahren. Wir haben dann den Ed ins Auto gebracht äh, steigen lassen, sind dann mit ihm äh, zum Spital gefahren und ja, also es ist alles okay. Ähm, wir haben eh schon währenddessen im Internet nachgeschaut, ob es äh, Skorpione gibt, die gefährlich sind. Ähm, davon ist halt nichts bekannt. Das heißt, da war eher mal der Druck weg und ähm, ja, im Endeffekt hat er jetzt Schmerztabletten bekommen, keine Antibiotika, keine Tetanus. Ähm, ja, also es waren echt lange zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Zum Glück ist nichts passiert. Ähm, ich habe das auch extra jetzt nicht gefilmt, weil für was? Das bringt ja nichts. Ähm, ihr gesehen habt, Skorpion ist tot. Wir haben ihn dann gesucht. Ähm, wir wissen nicht, wie er in diese Wohnung reingekommen ist. Wahrscheinlich durch das WC, Dusche, vielleicht Klimaanlage. Also das war ein, so ein großer Skorpion. Ja, hoffentlich passiert das jetzt nicht die nächsten paar Tage, wo wir jetzt noch da sind. Wir sind ja vier Nächte hier. Ähm Ja, also zum Glück ist nichts passiert. Das war unser aufregender Tag in Aonang. Hoffentlich hat euch das Video gefallen, wenn ja, dann könnt ihr natürlich dieses Video liken und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt tun. Vergisst ebenfalls nicht auf das Gewinnspiel, was noch 21 Tage dauert. Mein Name ist Nax von Exploring Atlas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.